Bueno, kaixo, e, eh, usue naiz, hogeita bost urte ditut eta lasarte gara naiz. E, magisteritza ikasketak egin ditun, Euskara hizkuntza tresna espezialitatean, eta egun ba, Euskara irakaslea naiz Euskaltegian. E, hainbat urtez, herri mugimenduan aritu naiz lanean, e, feminismoari eta Euskarari lotuta batez ere, e, besteak beste, lasarte moria eragile feministan eta kukuka antzerki eta dantza eskolan, Eta ba, orain, lasarte horia biziago euskaldunago eta parekideago baten alde, ba, udalera jauzi egitea erabaki dut. Niretzat ezinbestekoak e, diren hainbat balore eh, herritarrekin elkarlanean ba, sustatzeko. Eh, herri mugimenduan ibili naizen urte hauetan, ohartu naiz lasarte horia oso herri bizi eta aberatsa dela, eta hori dela herriaren motorea, ez? E, herritarrak direla herri honen motorra, eta udalean baien ba, ahotsa ere bertan egon dadin balan egiteko e, prest nago. Eta bueno, eh, erronka honi gogoz eta ilusua handiz eh, ekingo diot.